Ketika orang ndet ngabangun dunia maka dibutuhkan ilmu Dengan ilmu yanek kepintraan dunia bakal dibangun Jing siap jelemanlummboga ilmu ngabangun dunia je hay yang baik. terjadi di Indonesia pembangunan-pembangunan anu luar biasa terkira-kira diurang gunung ku elmu mah diratake, laut diurung ilmu eta ngaranana Gus gitu eta ilmu masjid wakaf dijual ilmu <laughs> pokoknya gak bangun baku ilmu tapi ditata melalui politik didukung ku ekonomi kajedeng budaya ajur-ajuran ge ialah dengan ilmu dunia bisa dibangun rame nu tata dina belaraja sepi ayo warjok doang jo Waduhlamamun kurang jati hayang nyantai kalahraja uh dosa orang belarrajakumer atuh Camatna poliina Abrinaak ahlinarakakabeh <laughs> bahlah ulah kaget bah parah nama di mana sederetan Tangerang sampai Serang ayah warjok lamun lain di Balaraja deh tapi dengan gigi orang Balaraja sikat habis warjok ganti ke hotel <laughs> pembangunan dunia begitu Tata dina tihang awi naik tihang kayu naik dari beton itulah pembangunan dunia dengan ilmu langsung diterapkan di negara melalui DPR musyawarahnya naj paraitoroj untuk membangungala <laughs> dibangun ko kayak hasil musyawarah di jero DPR naik KMPR dibentuk unggal tahun-unggal lima tahun sekali kurang milih RI berikut kehana pepilgu Pilkada mal kebaldaet bakal pilkada di pilguday gitutru nubahaya Kyai nummiu teboganya na ilmu urusan dunia aju kata ri-tarikugolka kuPDda <laughs> di Inggris kan zati go <laughs> Iya, ini milu kadenya ngarame-rame negara salah ente te salah ente eueuh salah ngan nyana bergerak lain dina parantina coba salah bermasalah nama jangka di akhirat lah iya iya Zaki Nurjaya lah <laughs> Nah iyalah urusan elm jangan bangun negara jangan rameikan dunia di kira-kira sekolah naga namun Bupati orang sekolah naga di Australia namunsababaraha pejabat sekolah nageri lain di Indonesia deh di Amerika anuji Jermanku kemari kedat tangan keluarga Gus Dur Aadikna Guz Dur Panletik dan di Jerman Galila tadi aya orang Ciganjur datang Kaimah cerita-cerita ceita tadi pisang uh sekolah Perancis anu di Inggris ya Allahhir hebat batu mantap negara majusbab sekolah lamun kuari negara di Pasratan Ka Hajipenddi sekolahlah kelas tite naik-naik ni negara alhamdulillah jadi berame nah dengan ilmu dunia dibang rame tapilahuran hayyuhayu ilmu ko bakallinger pinter dengan Kainger bingung way pa nana dengansadadar tahhta je dunia harta sakit mit hayal boga sepeda hayang boga motor hay yang boga mobil Ima mitimah kayu Imar tembok beton istana memajikan yang ganti putih boga hiji dualahlahbodolah seakanlos lah Ya tinggal kembali, Masya Allah Karim eta duta tadi menang hasil sekolah di Amerika hasil sekolah di Perancis di Inggris di luar negeri diterapkan wow pohara tuh ulah-ulah jadi bupati ulah jadi gubernur cacakan jadi DPR bagi kekayaannya luar biasa ngan abri doang anu tuh boga kekayaan Nyana nama oh jadi garda terdepan Ah, itu bukan naun mantganya eh, tapi <laughs> ya Allah ya rob ya bangun dia tapi lamun-uran hanya nga bangun mental aya nga bangun diri kembali kanat kebijakan dengan bijakan bisa membangun diri urang dengan ilmu kurang bisa membangun dunia dengan bijak orang bisa membangun diri urang ketika orang bogak kebijakan maka orang hanya ngabangun diri orangrang kela kumazi lalakon hirup jahoga dan KBGpaehe nyeri nye na mobil Fortuner nu anyar nang melik kurang waktu babangan ke hirup teaa dipake bobogohan de ya Allah ya robnu kamarirang menpira kuari nu anyar spring bed anu kamari menang beli pepuasan pakai gugullingan jenu anyar goblo <laughs> nyerihati orangrang Masya Allah mobil nang melirang pakai sesagan yang batur spring bedang meliurarang pakai guguligan yangng Batur Imah no melirang bangun urat dipakai hunian anakjeng Batur Allah Karimdah Masya Allah kurangorang bisa nalalaki pemajikan maut Nah dengan kebijakan orang bakal bisa membangun diri membangun diri eta jang ke akhirat sebab dunia ia dititah diurus jang jembatan ke akhirat hirup orang dibere jang jembatan ke akhirat ilmu orang dibere jang jembatan ke akhirat jembatan ke akhirat dibere ku Allah fasilitas-fasilitas liangna adalah maut al mautu babun wa kullu nasin dakhilu nah ieu orang keur jembatan kan kuat melalui ilmu-ilmu keduniaan mual bisa dipakai ke akhirat ilmu politik nu politik da politik di Indonesia demokrasi pakai ke akhirat mual bisa nyungsep ilmu ekonomi menang belajar di Inggris menang belajar di Jerman tip Prancis pokona ekonomi menang di sekolahan eh, etatpan ekonomi luar daripada Alquranul Karim dan dipakai keirattete celi datang ke alamamet baik mal bisa make budaya akuri budaya emrik Aduh datang ket dia ajak bodoh terusha <laughs> <laughs> pakai kura gaiirat mual bisa nu bisa dipakai ke akhirat mah ilmu kebijakan nu langsung tidak Alquranul Karim nu langsung tidak hadis gangjeng nabi anu dikemasku para ulama-ulama Sufi karena bakal tenang Hai Hai salah satu contoh kebijakanmu Eh, sahabat sering didongengkanjeng nabiila gera-ge aya jelemah datang tuhlah eh, di penggon di surgakabeh dulu barangdulillah jelemanro-borodin sendal lagi sendal nggak dingting kenca pan Hajidi Mas kulit kulit jangan langsung menang nyun sorangan de dibojong <laughs> menang duae kajengnyerius bakal datang penghuni surgaeh narangtung ningali baru tadiba itu kamari ya Allah padahal manya dadek memperhatikan kumaha ieu kahirupan sapopeda begitu maghrib langsung telila isya mantas isya kekedengan sasarean betingnya nanagog baik ngintip Ya Allah eta sahabat ya sahabat sugan maca Quran sugan tahajud istuning kerek luar biasa kerek baik hudang-hudang subuh tibatan muka mari kamari mah tempat nyenghor ieu nyenghor sebab berang atas ngangon embe capek wow ader-aderan tak kerek hudang subuh biasa deh aktivitas berang ngangon deh bae teu kaharti ayeuna ya kangjeng tapi nyebutkan penghuni surga karak dua penting tilu nista maja utama waduh bener baik katilu penting nama lebih parah Hello eh, kulek-baliklah pamit ce oh, pa eh, tapi bingung sebenarnya nama bingung naon tuh ayaah Ka bingung coba-coba coba Jelaskan soal kebingungan naon Kiye ucapanjeng gitu nyarita naon Kanjeng ceje pertama bakal aya nuliwat datang ka dia penghuni sorga ente ayaan K2 cekanjeng bakal ayah uka lewat gunung y penghundi surga MTDkali cekanjeng bakal ayah lewat De tapi pinggir gunung I ahli surga penduduk surga barang did MTDkula panasaran ituga masalah jeung pembayikan jeng kolot tapi hayang nyahu coba ibadah MT ku ka puyang hehehe <laughs> ibadah zohir gampang didele Ki atau atauge kurang kumah udeng-gudeng jasok dipakai jubah sok ngangsa sorban malah lamun ker di pendopo malu lima makan lagi <laughs> itu seru aja Kingur Jaya terlalu parahnya nama itu itu lebih parah jab keluar di pendopo di dulu amplop naletik bebe jadi tolol teman-teman belahraja yangng memang sar <laughs> masalah hari ibadah lahir mangis capeklama ketika Kang Jing jaritakan ibadah-badah lahir pukulagus dipraktekan nu ayaangan capek untuk begitu kula di berel muku kangjeng titah nyiin kebijakan kebijakan maka kukula auna terus be diopenan qolbute hiji supaya ingat beK Allah tete suuzon ka batur deku ma sarwa makhluk Allah te pernah suudzon. nomor keduaente pernah gibah ngomongken Batur lantaran dek naon makejeng dioomong kejak kabeh ke horenganan ia adalah pagawean Allah nomorkati lu ente ayah hasut Numan tak aya hasut kabeh horeng diatur kugus ya Allah panyakit panyakit nutata tadidina nemble di Kololbuk kuari ge dinan kuari tinggal tenang inget bekal Allah wali disederhanakan naikaburu tahajudik tapi q buka Allah baik daripada Nu tahajud tapi hatakakar ah. oh, jadi gitu itulah ibadah Masya Allah lemunkanje rasul jaritaken penghuni surga seperti etak dengan ilmu bijak qolbu jadi bersih dibersihat dan jadilah penghuni surga orang kan hayang jadi penghuni surga amin lain amin mikir ya mikir tuh iya Masya Allah bijakan sinaran kebakalna ilmu orang sinaran kebakalna bakalna ingkah pola orang sinaran ke bakalna pagawaianpawaian orangrang lantaran qolbu orangrangna ulah ayanya kita Nah dengan ilmu bijak kurang bisa membangun diri lamun kurang guys bisa ngabangun diri nggak bangun dirij lamun Kajeng diisro di me sakit lamun para lia Allah diisroken je sakit sakit je kurang kesalahan-kasalahan gera panyakitpanyakitdardar reged qbu bersihat hij Allah kurang bakal salengkah ke Mekkah bakal salekahuh karinti Mekahkah dengan salengkah man suruddin Mekkah ka Banten atukan sakit Mekah balik ke Bangkalan sakit ya Allah yaku bersih jadi lamunrang cerita Isra kan pilihan Allah jelas ta man guys Adu diangkat jadi menkok na malaikat Gibrilko Masya Allah Aisyah dia ajak bete gati budak ya Allah ya Rabbi udah sebelah milu balik sih jeng aing Gusti Allah tuh langsung malaikat Jibril malaikat Mikail nah lamun orang bersih atau orang yang ngabatur nate malaikat